to get explosive! Prepare-se para a batalha. O inimigo fez uma matança. O inimigo eliminou. O inimigo fez uma matança. O inimigo eliminou dois. Ah! Wigglesworth is my best friend, and we're here to collect all the toys in the realm, realm, realm. Who wants to go with me? Você matou primeiro. Eliminação do... E morreu. E... Prorrogação. Oi! Ai! Escolte a carroça. dança. É um macaco! Macaco! Macaco! Dez, nove, sete. é um selvagem. Now the world don't move to the beat of just one drum.